et que le peuple de Dieu dise Père, nous te remercions ce soir, nous bénissons ton nom, merci pour ta bonté, merci pour ton choix, merci parce que tu nous as choisis et tu nous as placés dans le ministère afin que nous portions du fruit. Je prie que chaque soeur, chaque frère, que tes fils, que tes filles portent du fruit au nom de Jésus-Christ. Je prie que quel que soit ce qui empêchera notre productivité, notre fécondité. Je prie que tu ôtes tout cela de chaque cœur et de chaque vie au nom de Jésus. Bénis ton peuple et utilise-nous comme des canaux de bénédiction pour apporter les vertus du ciel dans la vie des gens que nous conduisons au nom de Jésus. Une fois encore, ouvre nos yeux afin que nous voyions les choses merveilleuses de ta parole et que tu communique euh, tout cela à notre vie, transforme notre vie pour ta gloire. Au nom puissant de Jésus, nous prions. Et que le peuple de Dieu dise Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Aujourd'hui, nous allons à Genèse chapitre 5, du verset 22 au verset 24. Et puis de Genèse 17, du verset 1. Allons à Genèse 5, verset 22. Enoch, euh, après la naissance de Methuselah, marcha avec Dieu 300 ans, et il engendra des fils et des filles. Verset 23. Tous les jours d'Enoch furent de 365 ans, 24 ans. Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus parce que Dieu le prie. Genèse 17, verset 1. Lorsque Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, « Je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant ma face et sois intègre. » Nous avons ces deux personnages dans la Bible. Dans le premier livre de la Bible, Genèse, on a Enoch et Abraham. Vous savez que Enoch était un homme distinct, particulier, spécial. Oui, c'est lui que le Seigneur a enlevé sans voir la mort. Vous voyez, en chapitre 3, le Seigneur a amené l'amende de la mort la pénalité de la mort sur le genre humain. Et en chapitre 5, Enoch a échappé à ce verdict de mort sans mourir. Le Seigneur l'a enlevé et l'a emporté au ciel. Abraham. Abraham est venu. Il est devenu, oui, le fondement d'une nouvelle génération. Et est le fondement euh, de cette génération. Il est le père de foi le Père des gens, il est l'ami de Dieu et Dieu veut que lui ait une relation parfaite avec lui. Donc en étudiant ces deux caractères, aujourd'hui, nous parlons du thème « Marcher avec Dieu dans la gloire ». Marcher avec Dieu dans la gloire. Marcher avec Dieu dans la gloire. Alors, il n'y a aucune autre manière d'aller à la gloire il n'y a aucune autre manière d'expérimenter le paradis. Il n'y a aucune autre manière d'aller au ciel, au ciel. Marcher <clears throat> avec Dieu dans la gloire. Nous allons voir trois points. Premier point, la consécration constante pour marcher avec Dieu. La consécration constante, c'est avec Enoch. Il a marché 300 ans avec Dieu. Alors, il faut demeurer dans cette consécration constante pour marcher avec Dieu. Deux, l'appel d'Abraham a devant Dieu. L'appel d'Abraham à marché devant Dieu. Marche devant ma face et sois intègre. Est-ce que vous voyez une différence là-bas Marcher avec Dieu, côte à côte avec Dieu. Alors, deux ne peuvent jamais marcher côte à côte sans en être convenus. Dans le cas d'Abraham, vas-y. Alors, viens à côté de moi, va devant moi. Je vais marcher dans, je vais marcher dans chaque relation, dans chaque domaine, chaque pas que tu as fait. Marche devant ma face et sois intègre. Troisième point, c'est le commandement antique de marcher après Dieu. Le commandement atemporel. C'est un commandement atemporel, atemporel. Cela ne se limite ni à Abraham, ni à Enoch, ni aux anciens de l'Ancien Testament, ni du Nouveau Testament, même jusqu'à ce temps-ci. C'est un commandement atemporel. Le commandement atemporel de marcher après Dieu. Vous comprenez cela Après Dieu, Dieu est, est venu vers nous. Et il nous a révélé ce qu'est son caractère. Alors, euh, Philippe, j'ai été, je suis avec vous jusqu'à ce moment et tu ne me connais pas, vous ne me connaissez pas. Celui qui m'a vu a vu le Père. Voici Dieu en personne. Voici Dieu qui marche devant nous et qui nous montre la vie qu'un disciple de Dieu doit mener. Alors nous voyons son exemple. Dieu se manifeste dans la chair. Maintenant, nous marchons après lui. Et ce commandement de marcher après le Seigneur, c'est un commandement atemporel. Nous allons maintenant au premier point. Le premier point, c'est la consécration constante pour marcher avec Dieu. En Genèse 5 encore, verset 22. Enoch après la naissance de il marcha avec Dieu. 300 ans. Et il engendra des fils et des filles. Nous allons voir trois choses ici. Numéro 1, la marche transformée par la grâce à travers la foi. La marche transformée par la grâce à travers la foi. Les 365 ans de sa vie, alors il marchait par lui-même, il, faisait, il vivait comme tout le monde. Mais au moment de 5 ans, il s'est réveillé, il est, il est venu en relation avec Dieu, transformé par la grâce de Dieu à travers la foi. Nous lisons en hébreu que c'est pas la foi qui n'a a marché avec Dieu. Et il a, il, il a plu à Dieu et il n'est plus parce que Dieu l'a enlevé. Avant son enlèvement, il a reçu ce témoignage qu'il est agréable à Dieu. Alors, cela a commencé au moment où nous appelons euh, le salut, ce que nous appelons la conversion expérimentée, le salut transformé, la marche transformée par la grâce à travers la foi. Deux, La marche transparente dans la piété et la fermeté. La marche transparente. Quelqu'un qui marche avec Dieu, Dieu qui est omniscient, Dieu qui voit nos pensées, notre cœur, et cette personne qui marche avec Dieu constamment et qui est agréable à Dieu jusqu'au point où Dieu va l'élever et l'enlever et va expérimenter l'enlèvement. Sa vie doit être transparente. Il n'y a rien de secret. Alors c'est la marche transparente dans la piété et la fermeté. Toi, la sentinelle, la sentinelle élevée pour la, trans, la sentinelle enlevée pour la gloire en tant que prémisse. Oui, il est vigilant dans son témoignage, dans son adoration, dans sa marche. La sentinelle enlevée pour la gloire en tant que prémisse. Allons au premier point. C'est la marche transformée par la grâce à travers la foi. On va aux Éphésiens, Éphésiens 2, 8. C'est pas Éphésiens 2, c'est pas la grâce que vous êtes sauvé au moyen de la foi. Quelqu'un qui est sauvé, car c'est pas la grâce que vous êtes sauvé par le moyen de la foi. Celui qui viendra en relation avec Dieu doit être par la foi, par la grâce plutôt. Tous ont péché, ils sont privés de la de la gloire de Dieu. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle à travers le Seigneur Jésus-Christ. L'amour de Dieu vient à nous et la grâce de Dieu vient à nous. On se détourne du péché. Alors Enoch s'était détourné de, euh, des années gâchées de 365 ans toutes ces années, il n'a pas connu le Seigneur avant de découvrir l'appel de Dieu à la relation avec Dieu. Alors, des années gaspillées. Alors, il s'en était détourné et par la grâce, il était sauvé par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. En fait, la génération d'Enoch était très, très perverse, corrompue. Tous ceux qui ont vécu à l'époque, là, en Genèse 6, verset 5, Genèse 6, euh, verset 5, la Bible nous parle de, du genre humain. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre. C'est la période, c'est euh, l'époque où Enoch avait vécu et c'est dit que euh, toutes et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Mais dans une, dans une telle société euh, corrompue, dans, une, cette, dans cette période euh, pécheresse, perverse, que c'était détourné du péché, il s'était détourné de la société, il s'était détourné de toutes leurs attentes, il s'est tourné vers Dieu. Il s'est repenti et est devenu un véritable enfant de Dieu. Il a même parlé du temps où il a vécu. On va à Jude, Jude, Jude 14. C'est aussi pour eux qu'Enoch, le septième depuis Adam, a prophétisé en ces termes. Voici le Seigneur est venu avec ses saintes myriades. Pourquoi s'est-il repenti pourquoi s'est-il détourné Pourquoi a-t-il la grâce de Dieu, la foi en Dieu Il savait que le Seigneur viendra. Le Seigneur lui a donné la révélation. Il a accepté, il a créé la révélation. Il savait que le jugement viendra sur toute la terre. Et c'est dit que voici le Seigneur est venu avec ses saintes myriades. Verset 15 nous dit, cela nous dit de ce que le Seigneur fera lorsqu'il viendra et que pour exercer un jugement, contre tous. il savait que le jugement viendra, l'indignation viendra, la colère viendra sur tout pécheur sur la terre. Alors, c'est la chose qui l'a poussé, qui l'a motivé à, à dire que oui, je dois me repentir. Je dois me détourner de toutes les choses qui se font dans la société et, et, et pour faire rendre compte à tous, à tous les impies parmi eux de tous les actes d'impiété qu'ils ont commis et de toutes les paroles injurieuses qu'on proférer contre lui des pécheurs impies. C'est la génération dans laquelle il a vécu. Et puis il s'est détourné de tout cela. Voyons le verset 16. Verset 16, ce sont des gens qui murmurent, qui se plaignent de leur, de leur sort, qui marchent selon leur convoitise, qui ont à la bouche des paroles hautaines qui admirent les personnes par motif d'intérêt. Mais il a vu. Et si si, si, si, si continue dans, dans, ce style de vie-là, il aura la dévastation, la destruction, le malheur. À cause de cela, il s'en est décliné pour demander la grâce de Dieu et il était sauvé. Aujourd'hui, la société est la même. Et quiconque veut aller à la gloire, quiconque veut venir en relation avec le Seigneur doit se repentir et puis s'appuyer sur le sacrifice de Christ à la croix de Calvaire et le, le salut aura lieu et un nouveau départ aura lieu sauvé par la grâce, par le moyen de la foi. Numéro 2 ici, c'est la marche transparente dans la piété et la fermeté. voyez la fermeté là-bas, l'influence d'une société corrompue sur chaque citoyen, l'influence d'un bureau corrompu sur chaque ouvrier, sur chaque personne qui, travaille là-bas, l'influence euh, de corruption euh, sur chaque membre de la famille. Donc si quelqu'un comme Enoch va marcher constamment et va marcher et sans euh, aller à gauche, à droite, et s'il va marcher sur la piété, la personne là doit être ferme. Et dans votre cas, euh, dans mon cas, dans le monde où nous vivons, si on doit mener une vie transparente et faire des œuvres transparentes et marcher selon la volonté de Dieu, sur la voie de Dieu, ah, pour être pieux, on doit être ferme. Et si vous êtes un homme, une femme sans épine dorsale, une personne comme une méduse, une personne qui ne peut pas ah, faire face aux orages dans la société, l'influence est très terrible et ils, veulent euh, te fléchir, ils veulent te briser, ils veulent te forcer à aller avec eux. Si tu n'es pas ferme, si tu n'as pas la grâce, la piété, si tu n'as pas la gloire, tu ne peux pas tenir bon. Mais il a tenu bon. Moi aussi, je vais tenir bon. Moi aussi, je vais tenir bon. Vous allez tenir bon au nom de Jésus-Christ. Nous allons à... Nous, nous retournons à Genèse, chapitre 5, 22. Enoch marcha avec Dieu. avant vous remarquez, lorsque vous marchez, quand vous marchez, vous faites le progrès vous faites un pas après l'autre. Mais si vous marchez, vous regardez à gauche, vous regardez à droite, vous allez faire un faux pas. Si vous marchez, parfois, euh, on doit euh, marcher et en montant des escaliers. Parfois, on, marche en gravissant une montagne, une montagne. Si on ne se concentre pas si on ne se concentre pas sur le Dieu avec lequel on marche, euh, avec le Dieu du puissant dans la, dans la main, euh, euh, avec, dans la main, duquel se trouve votre main et vous marchez. Si vous marchez avec lui, vous écoutez la musique, la voix des antagonistes, la voix des méchants, la voix des occultistes. Si vous marchez, vous, vous, prenez attention à leurs menaces et vous distraitez par-ci par-là, vous ne serez pas en mesure de marcher constamment. Mais vous savez, Enoch, il a marché avec Dieu. Alors son esprit, sa pensée est sur Dieu, sa focalisation est sur Dieu sa foi est en Dieu à tout moment. À cause de cela, il avait une marche transparente dans la piété et dans la fermeté. Et voyons, psaume. Psaume 119, marcher avec Dieu. Psaume 119, 1. Heureux ceux qui sont intègres dans, dans leur voie, qui marchent selon la loi de l'Éternel. C'est ce qu'avait fait Enoch il était intègre dans sa voie. Évidemment, alors il devait être un grand observateur et quelqu'un qui, est, vigilant. Comme vous marchez, il y a des épines, il y a des caniveaux, il y a des lieux où des eaux euh, usagées euh, se sont accumulées. Euh, il y a dans la société, il y a euh, de mauvais langages, de mauvais habillements, de mauvais, des habillements indécents, de mauvais comportements. Et si vous allez marcher avec Dieu dans la piété, vous devez être observateur et vous devez être vigilant et vous devez être intègre dans votre voie et qui marche selon la loi de l'éternel. Il y a la loi de la société, il y a la loi de la communauté, il y a la superstition et la loi que les gens diront que si tu vas vivre dans cette communauté, tu dois obéir à cette loi. Dans chaque marché, il y a des lois là-bas. Si, si tu vas vendre dans ce marché, tu dois contribuer ceci et cela et tu ne peux pas marcher sur deux voies différentes à la fois. Tu ne peux pas aller <clears throat> sur, la voie étroite et sur la voie spacieuse à la, même, à la fois. Tu ne peux pas marcher dans la piété et dans l'impiété à la fois. Mais Enoch, pendant ces 300 ans-là, était intègre dans sa voie. Il a marché non selon la loi de la société et non selon la loi de la communauté, non selon la tradition du village, mais il a marché dans la loi de Dieu. Verset 2 dit, « Heureux ceux qui gardent ses préceptes, qui le cherchent de tout leur cœur. Vous voyez, Enoch, on voit Enoch et tous ceux qui iront à l'enlèvement. Ce ne sont pas les gens qui vont à l'église ou bien ce ne sont pas des gens qui portent la Bible ou qui lisent la Bible. Ce sont des gens qui croient et qui acceptent et qui gardent et qui observent tout le témoignage du Seigneur dans la parole de Dieu. Et ils cherchent le Seigneur. Ils cherchent le Seigneur. Il ne cherche pas la guérison, mais il cherche le guérisseur. Il, non seulement il cherche la bénédiction, il cherche celui qui bénit. Non seulement il cherche la délivrance, il cherche le libérateur. Non seulement il cherche, celui qui, il cherche la provision, mais il cherche le pouvoir. Il le cherche. Il qui le cherche, pas à cause du pain, pas à cause de l'eau, pas à cause des affaires, pas à cause de quelque chose, mais de tout leur cœur, il cherche le Seigneur et c'est pour tout le cœur. Alors, voir le verset 3 là-bas. Verset 3 qui dit, « Qui ne commettent point d'iniquité. » Il y aura des gens du monde alors qui, qui vont marchander l'iniquité. Il y a des gens du monde qui sont des marketeurs, des marketeuses d'iniquité. Ils vont euh, la présenter euh, dans la voie, ils vont la présenter dans les bureaux, dans votre communauté, dans votre cours. Ils vont présenter cela partout alors ils vont présenter l'iniquité, ils vont marchander l'iniquité, ils vont publier l'iniquité, ils vont vous l'apporter. C'est comme ce qu'ils vendent. Ils viennent de Babylone, ils vont vouloir vous montrer les vêtements de Babylone, le style de vie de Babylone. Ce sont des marchands. Et, et, ce sont des gens qui sont convaincants et des gens décidés mais c'est dit qu'ils ne commettent point d'iniquité, quel que soit le marketing, quelle que soit leur commercialisation, quelle que soit la présentation, quelle que soit la personne qui dit cela, quel que soit le moyen, ben les médias par, le, lequel, par lesquels cela vient, vous n'allez pas accepter. Alors c'est ce qu'il faut pour être pieux, pour être consistant, assure le Seigneur. Et qui, et, et qui marche dans ses voies. Il ne marche pas dans la voie des païens, il ne marche pas dans la voie des incroyants, ils ne marchent pas dans la voie euh, des oppresseurs, ils ne marchent pas dans la voie euh, de la culture, ils marchent dans la voie du Seigneur. C'est ce, que, ce que cela signifie de marcher après le Seigneur et avec le Seigneur dans la piété. Psaume, psaume, psaume 101, psaume 101, verset 2. Je prendrai garde à la voie droite voyez cela. Alors, c'est quelque chose de la volonté. Je des garde. C'est quelque chose de décidé. C'est quelque chose de résolu et d'engagement. C'est de dire... C'est de dire que je connais le Seigneur, j'ai choisi la voie du Seigneur, je ne vais pas m'y égarer. Je des garde à la voie droite. Quel que soit ce que, ce que font les autres, les autres pourraient, pas moi, je ne dois pas le faire, je ne vais pas les suivre. Voici la voie que j'emprunte. Un temps est venu dans sa vie lorsqu'il s'est agenouillé devant le Seigneur disant que la plus grande chose qui puisse m'arriver, c'est de marcher avec Dieu. Et tous les gens autour de moi ne marchent pas avec Dieu. Et moi, je décide. Ils ne vont pas me distraire. Ils ne vont pas me dissuader, ils ne vont pas décroître mon engagement, ma, ma diligence. Donc je décide, moi, je prends des gardes à la voie droite. Et quand viendras-tu à moi, je marcherai, voici ceci, je marcherai, je marcherai dans l'intégrité de mon cœur. Il dit, avec un cœur intègre, il y a des gens qui croient que le seul danger de rétrograder, c'est au marché, c'est dans le monde. Le seul danger de rétrograder, c'est dans la rue. Le seul danger de rétrograder, c'est là où les gens qui commercialisent l'iniquité, le mal, mais l'homme dit que Satan peut venir à, n'importe qui et partout. Donc Satan regarde comment je vais le terrasser, même dans mon cœur, même dans ma maison. Je marcherai dans l'intégrité de mon cœur au milieu de ma maison. Psaume 101, verset 6. J'aurai les yeux sur les fidèles du pays pour qu'ils demeurent auprès de moi. Celui qui marche dans une voie intègre sera mon serviteur quelqu'un qui va mener une vie de piété est aussi, la personne est sélective, euh, il est quelqu'un qui fait de bons choix. Euh, les ouvriers qui l'environnent, les amis qui l'environnent, et les connaissances qui l'environnent, et les sympathisants qui l'environnent, que si tu vas marcher dans une voie parfaite, j'aurai les yeux sur les fidèles du pays si quelqu'un est un, parent, euh, et n'est pas euh, fidèle, chaque fois il me rappelle la religion de notre Père, les superstitions, et les festivités qui auront lieu dans notre communauté, dans notre village, et la religion de nos ancêtres à tout moment et vous rappelle ceci et cela. C'est la personne intime à vous. Tout ce que vous attendez ce que vous, vous voyez, la bonté de Dieu et l'appel à la piété sera érodé. Mais l'homme qui sera comme Enoch, et que même j'aurai les regards, j'aurai les yeux sur les fidèles du pays pour qu'ils demeurent auprès de moi. Quelqu'un qui peut, qui, peut, qui peut avoir euh, le même langage spirituel, quelqu'un qui peut raisonner de la même manière, qui parle du ciel à tout moment, qui dit que sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Le fait aiguise, le fait, il pense à la même direction que moi. On va à la même direction. Ce sont les gens qui demeurent auprès de moi. Celui qui marche dans une voie intègre sera mon serviteur. Alors c'est le secret des gens qui vont mener la vie victorieuse, la vie pieuse, et vous allez mener cette vie-là au nom de Jésus-Christ. Pourrais-je entendre votre Amen <coughs> Deuxième Pierre, deuxième Pierre 1, deuxième Pierre 1, verset 3, deuxième Pierre 1, 3, comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. C'est disponible, on peut aller au calvaire, à la croix et recevoir cette puissance pour mener la vie pieuse au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Comprenez Si vous dites que vous avez la connaissance, la connaissance de celui qui nous a appelés, alors vous n'êtes pas vertueux, vous n'avez pas la connaissance si vous dites que vous avez la connaissance et vous avez la connaissance de la Bible, la connaissance de la part de Dieu, et la chose ne vous rend pas pieux, la chose ne vous rend pas juste, la chose ne vous rend pas tenir euh, ferme et aller vers l'éternité avec la diligence, vous n'avez pas la connaissance. La véritable connaissance de valeur, c'est la connaissance qui vous fait avoir la piété dans la vie et la piété à tout moment de façon transparente. Verset 4. Lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses. Si vous ne connaissez pas les promesses que vous avez, quelle connaissance avez-vous si vous ne connaissez pas les choses, les, précieuses, les plus précieuses promesses que vous avez, vous pouvez aller au Père Céleste, réclamer cela et l'avoir à tout moment. Alors, quelle est la connaissance de... Quel est l'usage de la connaissance Si vous pouvez lire la Bible de la Genèse à l'Apocalypse et vous n'avez pas un iota des promesses de Dieu, les promesses qui doivent vous conduire à avoir la vie éternelle, vous n'avez pas ça. Les promesses qui doivent vous conduire à la vie de triomphe, vous n'avez pas cela quelle connaissance avez-vous Vous l'avez dans le cerveau, vous l'avez dans la tête, alors ce n'est pas dans le cœur, ce n'est pas dans l'esprit, ce n'est pas dans votre sang, ce n'est pas dans votre personnalité. Cela ne vous contrôle pas au-dedans. Alors, c'est le monde qui vous contrôle au-dedans, c'est la tradition qui vous contrôle au-dedans et la connaissance que vous croyez avoir, alors n'agit pas comme une force qui vous propulse. Alors, vous n'avez pas réellement la connaissance, mais si vous avez la connaissance, c'est dire que... Et, c'est dit que lesquelles nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine. participant de la nature divine. donc a marché avec Dieu. Pourquoi Parce que Dieu a une nature, Dieu lui a donné et puis il a accepté la nature de Dieu et la nature divine qu'il avait et la nature divine que Dieu a. Alors les deux ensemble comme ça, liés ensemble et, les deux marchent ensemble. Alors il nous donne la, la nature divine, et en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Je prie que notre arrivée, notre étude, notre réception, notre manière d'embrasser, de croire la parole de Dieu nous transfère la nature divine au nom de Jésus-Christ. Un bon Amen. Alors, cela vous sera transféré au nom de Jésus-Christ. Numéro 3, ici, c'est la sentinelle enlevée pour la gloire en tant que prémisse. Nous parlons d'Enoch et cela nous dit aux Hébreux, Hébreux 11, verset 5. C'est pas la foi qu'Enoch. Si, si vous allez marcher avec Dieu, vous devez avoir la foi en Dieu à tout moment. Vous devez avoir euh, la dépendance de Dieu à tout moment, la fiabilité en Dieu à tout moment. Vous devez chaque fois penser et méditer et prier sur la fidélité de Dieu à tout moment. Mais si quelqu'un dit que je suis chrétien et puis les problèmes se soulèvent, il ne peut pas avoir la foi en Dieu, il n'y a pas de confiance à Dieu, il n'y a pas la, dépendance à Dieu. Je suis chrétien sauvé, rempli du Saint-Esprit et je prie à tout moment, je prie sans euh, cesse. Néanmoins, la foi en Dieu qui conduit vers Dieu, qui s'accroche à Dieu, sachant que tout est possible avec Dieu. Et, il peut monter avec, euh, il peut monter chaque montagne avec Dieu, avec lui. Il peut traverser chaque montagne avec la foi qu'il a en Dieu et il peut confronter chaque opposition, il peut vaincre chaque obstacle par la puissance divine euh, qui demeure en euh, en lui, si la personne n'a pas cela, toutes les autres choses sont inutiles. Mais cet homme, par la foi, Enoch était enlevé, fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort. Je peux imaginer, l'homme là n'a pas vu la mort, ah, il n'a pas vu de maladie, alors il marche victorieusement, il marche dans la santé, il marche dans la sainteté, il marche dans la puissance, il marche dans l'assurance, comme il marchait avec Dieu. Pouvez-vous imaginer quelqu'un qui marche avec Dieu et Dieu à côté de lui à tout moment et je vais t'aider, je vais t'élever, je vais te tenir par ma main droite. Pouvez-vous imaginer que la personne soit vaincue par la maladie, soit vaincue par Satan, soit vaincue par euh, les puissances, les pouvoirs de la société. L'homme l'a marché avec Dieu et il a vu Dieu à sa droite à tout moment. Dès qu'il a la maladie, quand il a eu une maladie, une infirmité, s'il a quelque chose qui traverse, qui vole partout dans le monde, l'homme l'a mené une vie, une, vie, une vie victorieuse. Vous allez mener une vie victorieuse. Et si réellement, vous êtes conscient, avec, vous êtes conscient de Dieu avec vous à tout moment, si vous êtes conscient de Dieu, avec sa puissance divine, avec sa personnalité divine, avec vous à tout moment. Alors, la tentation sera inutile. Les épreuves n'auront pas de valeur. Satan sera réduit au néant. Satan sera réduit au néant dans votre vie au nom de Jésus-Christ. C'est pas la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit pas la mort et qu'il ne parut plus. Et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. pour vous penser de la vie de quelqu'un quand il parle Alors Dieu est content, et cela plaît à Dieu. S'il boit ou mange, Dieu est content de lui, cela plaît à Dieu. S'il euh, rend visite à quelqu'un, Dieu est content et cela plaît à Dieu. Et s'il va au village, s'il va voir ses parents, tout ce qu'il fait, tout ce qu'il planifie là-bas, Dieu est content de lui et Dieu, alors c'est énorme Et c'est ainsi que les gens qui seront enlevés mènent leur vie, que partout on se trouve, soit tout seul ou avec les autres, on est plus conscient de Dieu, le surnaturel qui est avec nous, que les, que les gens présents là-bas. Et nous communions avec lui à tout moment et nous disons que comme je suis ici, je veux plaire à Dieu on sort de ce lieu là-bas, je veux plaire à Dieu. Nous venons à l'église, je veux plaire à Dieu. Nous sommes hors de l'église, je veux plaire à Dieu. Partout et où je me trouve, je veux plaire à Dieu à tout moment. À tout moment. Cela ne durera pas, la trompette sonnera, vous allez entendre le son de la trompette et le Seigneur, sa puissance vivifiante, sa puissance magnifique, sa puissance sa puissance va vous magnétiser et vous serez enlevé, vous serez là. Ou la personne dont je parle, vous serez là au nom de Jésus-Christ. Allons au deuxième point. Deuxième point ici, c'est l'appel d'Abraham à marcher devant Dieu. À marcher devant Dieu. Genèse 17, 1. Genèse 17, 1. Lorsque Abraham fut âgé de 99 ans. L'Éternel apparut à Abraham et lui dit, « Je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant ma face et sois intègre. » Je veux que vous pensiez d'Abraham maintenant. Il suivait le Seigneur euh, à l'âge de 75 ans. Et voici 99 ans maintenant, alors qu'il avait 99 moins 75, ça fait 24 ans, de, pendant 24 ans, 24 ans, il marchait avec Dieu, hein, obstacle, et il croit que tout allait bien. Le Seigneur lui a parlé, croyait Dieu, et cela lui a été imputé à justice. Lui aussi a commencé afin que la justice, le style de vie de justice escompté d'un croyant soit dans sa vie. Maintenant, après 24 ans de marche, le Seigneur euh, alors est venu lui parler, Abraham, alors assez de tout ce que tu as fait, tes expériences chrétiennes, ces 24 ans, alors, alors faisons un pas supérieur, plus supérieur. voyez, il y a des chrétiens, un chrétien, après, voyez, les chrétiens, dès qu'ils naissent, nés de nouveau comme ça, la première année, ils croissent bien. Après la première année-là, euh, la croissance maintenant commence euh, à décliner. Dix ans après, euh, c'est probablement qu'ils ont tout entendu. Et ce qu'ils croyaient entendre, après 20 ans, ils sont venus à un niveau de plateau. Alors, s'ils viennent à l'église, ils entendent quelque chose de différent de tout ce qu'ils avaient entendu pendant 24 ans, dans, et vont jeter cela. Ils rejettent, cela. Ils mettent ça euh, dans une boîte et tout ce qu'ils connaissaient auparavant, c'est tout ce qu'ils traînent. Il y a des gens comme ça, après 24 ans, il n'y a rien de nouveau qui entre, il n'y a aucune nouvelle révélation, il n'y a aucune nouvelle compréhension et il n'y a pas de, nouvelle interprétation de la parole de Dieu tout ce qu'ils étaient, ce qu'ils sont. Et puis Dieu a dit, à l'âge de 99 ans, le Seigneur a apparu à Abraham. et lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant et je t'observais. Maintenant, marche devant ma face et sois intègre. Et si Abraham a dit, mais, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse Quelle autre expérience dois-je avoir j'ai ceci, n'est-ce pas, suffisant faisant, au chapitre 18, Dieu ne lui aurait pas révélé ceci euh, concernant le jugement sur Sodome et Gomorre. Et puis, lorsqu'il a commencé à prier, et puis a dit, Seigneur, si tu vois 50 personnes là-bas, 45 personnes là-bas, 40 personnes là-bas, 30, 20 là-bas, 10 juste là-bas, alors ne vas-tu pas épargner le pays alors il n'aurait pas cette occasion de parler face à face avec Dieu de cette manière. Si c'est tout ce qu'il avait, marche devant ma face et soit intègre et puis rejette cela, alors et cela n'a pas d'impact sur sa vie. Donc, alors il ne sera pas appelé prophète par le Seigneur. Le Seigneur a dit à Abimelech que euh, va à cet homme-là, va vers cet homme qui prie pour toi, je vais te guérir, guérir ta famille parce qu'il est prophète. Alors le Seigneur ne serait pas en mesure de lui parler et puis ton fils Isaac, apporte-le-moi, sacrifie-le-moi. Ouais, lorsque Dieu te parle et que tu mets, tu, tu rejettes ce qu'il t'a dit, alors, je connais ceci depuis 10 euh, ans, 24 ans, je n'ai jamais entendu cela quelle chose nouvelle est celle-ci Et tu enterres cela, tu vas ton chemin, cela t'empêche euh, de la pénétration, cela t'empêche de la possession de la puissance de Dieu qui viendra après dans ta vie. Donc, on voit trois choses ici. Numéro 1, l'appel inchangeable de Dieu à ses amis. Numéro 2, la consécration extraordinaire dans la piété et la fidélité. Et numéro 3, c'est l'engagement inébranlable à Dieu dans la foi. On va au premier, à la première partie ici, l'appel inchangeable de Dieu à ses amis. Voyons encore ceci. Lorsque Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant ma face et sois intègre. Et pourquoi Dieu va-t-il dire à quelqu'un d'être intègre C'est parce qu'il y a, y a des choses à faire dans le cœur de cette personne, dans les pensées de cette personne, dans le progrès de cette personne, dans la relation de cette personne, dans la famille de cette personne, dans le style de vie de cette personne. C'est dit en Apocalypse 3.3. Apocalypse Apocalypse 3.3. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu, et garde et repens-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur, et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. Pourquoi a-t-il parlé de cette manière Verset 2. Sois vigilant et affermi. Verset 2. Sois vigilant et affermi le reste qui est près de mourir. Vois ceci. Car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Vos œuvres sont-elles parfaites devant Dieu? s'il a un domaine d'œuvre qui n'est pas parfait, c'est pourquoi il vient à vous. Alors marche devant ma face et sois intègre. Tes voies sont-elles parfaites devant Dieu C'est pourquoi il vient à vous et dit, marche devant ma face et sois intègre. Ta relation avec les gens, alors est-elle parfaite où les gens te tolèrent et disent que oui, c'est lui. Si tu vas garder ta vie chrétienne, il faut l'accepter tel qu'il est et c'est ainsi qu'elle est. Est-ce que votre relation est-elle parfaite devant Dieu? Votre famille est-elle parfaite devant Dieu? Ou bien, quelque chose se passe chaque fois et ta femme va toujours aux toilettes euh, et pleurer et chaque fois elle pleure jusqu'au point de ne plus pleurer. Elle va revenir, sinon essuyer les larmes, je vais encore cuisiner, prendre soin de l'homme, mais la famille, votre relation avec, avec, avec votre femme, votre relation avec votre mari est-elle parfaite devant Dieu et votre hospitalité et votre vie d'aider les autres est-ce parfait euh, est-ce parfait devant Dieu et parce que c'est dit que et, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant Dieu c'est pourquoi Dieu nous appelle et c'est un appel inchangeable aux disciples de Christ, aux amis du Seigneur. On va à Jacques 2, Jacques, Jacques, chapitre 2, 23. Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture. Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice. Et il fut appelé ami de Dieu. Et il fut appelé ami de Dieu. Abraham a dit que quand Dieu dit « marche devant ma face et sois intègre », Dieu, je suis un homme, il n'y a pas d'église à l'époque, il n'y a pas d'église évangélique, la, Bible n'a pas été écrite à l'époque, et alors il a cru, j'ai cru à Dieu jusqu'à ce niveau que quelle autre chose dois-je dois faire je, suis sorti de la Calde, je me suis sacrifié, alors j'ai tout sacrifié, que dois-je encore faire Maille devant ma face et sois intègre, je ne sais quoi faire encore. Donc s'il dit comme ça, il ne, sera pas appelé ami de Dieu. Mais il savait que Dieu est le, le doyen partenaire avec lui et l'omnipotent et le Dieu omniscient et donc elle devait voir quelque chose. Que marche devant moi et soit intégré, dit oui, je le ferai, oui. Et puis il est devenu un ami de Dieu. En Jean 15, verset 14. Jean 15, verset 14. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Maille devant ma face et sois intègre. Je le ferai, Dieu m'aidant. Je le ferai avec plus de grâce qui, qui vient dans ma vie. Je le ferai avec la puissance transformatrice du Seigneur dans ma vie je ne serai pas satisfait avec mes 24 ans passés dans la foi. Ce que, alors, ce à quoi tu m'appelles, cette nouvelle vie de perfection, cette nouvelle vie de piété, je le ferai. Alors vous êtes mes amis, vous êtes mes amis si vous faites tout ce que je vous ai fait connaître, tout ce que je vous ai ordonné. Match euh, marche devant ma face et soit intègre. Numéro 2, ici, c'est la consécration hors commune. La consécration hors commune dans la piété et la fidélité. On va à, on retourne à Genèse, Genèse, Genèse 17, Genèse 17, verset 1, lorsque Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, « Je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face et sois intègre. » Et l'Éternel a apporté l'alliance abrahamique. dit, « Abraham, tu n'as rien entendu, de, rien de pareil, tu n'as vu personne qui ait fait ceci, tu n'as jamais vu de communauté qui ait fait ceci. Je parle de la circoncision. À 99 ans, Dieu euh, lui a dit que Dieu lui a dit, afin, afin qu'on garde cette relation, tu dois être circoncis. Dieu, je n'ai rien entendu de, de, euh, de ceci. Et je, euh, combien douloureux sera-t-il à un homme de 99 ans de prendre couteau et, et puis se faire circoncis. Qui va me le faire Parce qu'il n'y a personne qui ait jamais fait ça. Voici la consécration d'une personne qui répond à l'appel de Dieu de marcher devant lui et être intègre. Dans le même chapitre, verset 22. Lorsqu'il eut achevé de lui parler, Dieu s'éleva au-dessus d'Abraham. Dieu lui a donné la parole, circoncis-toi. et puis le Seigneur est parti, et verset, le Seigneur l'a quitté du moins, et 24, Abraham était âgé de 99 ans lorsqu'il fut circoncis. Est-ce que vous obéissez promptement et rapidement au Seigneur. Vous venez à la réunion, vous avez entendu parler de, de, de rendre les choses parfaites dans la relation, dans votre famille, marche devant ma face et sois intègre. Les paroles de votre bouche, vous avez entendu, marche devant ma face et sois intègre et dans votre relation avec les gens et dans chaque domaine de ta vie, est-ce que en ce temps-là, immédiatement, tu es retourné et tu as effectué cela, tu as exécuté cela C'est ce que Abraham a fait. Chapitre Genèse 22. Genèse 22, verset 1. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, et il répondit, me voici. Je ne sais pas ce qu'il va encore dire. Avez-vous expérimenté certains de nos enfants à la maison tu, les appelles et ils, l'entendent, mais ils continuent de faire ce qu'ils font. ils ne vont pas répondre. Tu les appelles plus fort, ils continuent de faire ce qu'ils font. Ils ne vont pas répondre. Parfois, tu peux même <laughs> voir l'enfant comme ça. L'enfant n'est pas loin de toi. Il casse que tu te lèves et tu tapes l'enfant. Est-ce que tu entends que je t'appelle et que tu m'appelles hein, hein C'est quoi Maman, maman, maman veut encore dire quelque chose. Va laver ces choses. Va nettoyer ton lit. Euh, va prendre ton livre et, et, euh, vraiment, tu passes tout le temps sur ceci. Va faire quelque chose de pratique. Il sait ce que maman va dire. Alors donc, l'appeler, l'appeler, l'appeler, il ne va pas répondre. Abraham, déjà a traversé la douleur de la circoncision. Marche devant ma face et soit intégré. Le Seigneur l'a encore appelé. Et Abraham, Abraham, et dit, me voici, je suis prêt, je suis chaque fois ici, tout ce que tu dis, j'ai décidé que je vais marcher devant toi dans l'intégrité. C'est ce que le Seigneur espère, que lorsque Dieu nous appelle, nous sommes disponibles et puis Dieu a dit quelque chose que Abraham n'a jamais pensé à cela. Verset 2 qui dit, Dieu dit, prends ton fils, ceci c'est sans délai, je veux ton fils Isaac maintenant. Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija. Vous voyez, pour certains, quand Dieu dit cela, est-ce que je sais où se trouve le mont Morija Où est-ce que je peux, comment je peux m'y arriver Ils vont faire comme Jonah, Au lieu de prendre cette voie, ils vont passer par l'autre voie. Jonah, est-ce la voie Il ne faut pas me demander. Moi, je ne veux pas aller à ce lieu-là que, que Dieu dit. Ces gens-là, alors ils ne sont pas des gens consacrés au Seigneur de façon parfaite mais c'est dit, va-t'en au pays de Morija et là offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Voilà le verset 3. Verset 3, Abraham se leva de bon matin, C'est là son âne et prit avec lui deux serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Vous connaissez bien l'histoire. C'est très clair ici. Cet homme, lorsque le Seigneur l'a appelé à une marche plus élevée, à une marche glorieuse, à une marche parfaite devant lui, il a répondu aussitôt. Verset 18 toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité, parce que tu as obéi à ma voix. C'est ce que le Seigneur dit aujourd'hui. Jérémie 7. Jérémie chapitre 7, verset 23. Mais voici l'ordre que je leur ai donné. Ou écoutez ma voix. Ce qui vient peut paraître nouveau ou peut être contre votre tradition, votre pensée. Tous ces 24 ans, tous ces 24 ans, alors, il vous a appelé disant, écoutez ma voix et je serai votre Dieu et vous serez mon peuple et marchez dans toutes les voies que je vous ai, que je vous prescris afin que vous soyez heureux. Vous serez heureux. Vous serez heureux dans votre vie, heureux dans votre famille. Et comme vous répondez promptement à l'appel de Dieu, marche devant ma face et sois intègre. Voyons, voyons ici, trois ici, et, et à l'engagement inébranlable à Dieu dans la foi nous lisons Romains, 4, 4, verset 16. C'est pourquoi les héritiers ne sont pas la foi. Si on va marcher dans la perfection devant Dieu, il faut la foi. Si on doit marcher constamment et diligemment devant Dieu, alors c'est pas la foi. Alors c'est pourquoi les héritiers ne sont pas la foi, pour que ce soit par grâce afin que la promesse soit assuré à toute la postérité, non seulement à celle qui est sous la loi, mais aussi à celle qui a la foi d'Abraham, notre Père, à tous. Alors le verset 19, 19, et sans faiblir dans la foi, c'est ainsi qu'il faut suivre Dieu. Alors, pour tout faire que votre foi soit au niveau optimal, au niveau que cela doit être que quel que soit le commandement qui provient de Dieu, votre foi est en mesure de porter cela et faiblir dans la foi. Il ne considéra point que son corps était déjà usé. Il ne considéra pas, attendez un peu, et si je vais faire ce que le Seigneur a ordonné, si je vais avoir ce que le Seigneur a commandé, voyons, les choses qui vont qui, des choses qui vont contrarier les exigences, les promesses et les voies de Dieu. Il n'a pas considéré cela. Il y a des gens, quand ils ont l'appel de Dieu dans leur vie, alors le défi vient dans leur vie et Dieu les appelle à un niveau élevé, alors ils vont considérer et ceci et cela. Et puis, ils n'ont pas une foi implicite en Dieu. Mais dans le cas d'Abraham, et s'affaiblit dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Et le verset 20, il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu, pas, d'enfants, d'enfant, mais il donnait gloire à Dieu. Seule la promesse, pas d'accomplissement, mais il donnait gloire à Dieu. Pourquoi Verset 21. Et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. L'accomplissement dans votre vie, l'accomplissement dans votre famille. Le Seigneur le fera au nom de Jésus-Christ. Troisième point maintenant, troisième point maintenant, le commandement atemporel de marcher après Dieu. On va à Deutéronome 13. Deutéronome 13, verset 4. Vous irez après l'éternel votre Dieu. Vous irez après l'éternel votre Dieu. Il nous montre l'exemple parfait. Il nous montre le modèle parfait dans la vie du Seigneur Jésus-Christ. Dieu s'était manifesté dans la chair. Alors, il est allé devant nous et on peut voir son style de vie. Alors maintenant, nous marchons après le Seigneur notre Dieu et vous le craindrez, vous observerez ses commandements, vous obéirez à sa voix, vous le servirez et vous vous attacherez à lui. Quelqu'un là-bas dit Amen. Nous allons voir trois choses ici. Numéro un, son commandement de marcher selon l'esprit. Son commandement à marcher selon l'esprit. Son commandement à marcher selon l'esprit. 2. Le contrôle de notre marche par les Écritures. Le contrôle de notre style de vie, de notre comportement par les Écritures. Numéro trois. Sa compagnie en marchant comme des saints. Allons au premier point ici. Euh, son commandement à marcher selon l'esprit. Et on va au Galates. Galates. Galates, chapitre 5, verset 16. Je, dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Les désirs de la chair viendront. Les impulsions de la chair viendront. Les attractions de la chair viendront. Mais non, vous êtes maintenant changé et, le commandement du Seigneur qui demeure atemporel, permanent, et cela demeure perpétuel. C'est que, que vous marchiez selon l'Esprit. Verset 24. 24 dit, « Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. » Verset 25. Cela nous dit, « Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. Alors maintenant, il veut que nous marchions selon l'Esprit. L'Esprit nous enseignera, l'Esprit nous conduira, il ne nous conduira pas dans le, il, ne, nous conduira pas au péché, ne nous, il il ne nous conduira pas à l'impéter, à une vie nonchalante, à une vie imprudente, mais il nous conduira dans la voie de la justice et nous allons vivre selon l'Esprit et marcher selon l'Esprit. Et numéro 2 ici, c'est le contrôle de notre marche par les Écritures. L'écriture, euh, les Écritures nous sont données et les Écritures ont quelque chose de défini à dire au sujet de chaque domaine de notre vie. Deuxième Timothée 3.16 Deuxième Timothée 3.16 Toute écriture est inspirée de Dieu toute écriture est inspirée de Dieu, ce qui est relatif au salut, toute écriture, ce qui est relatif à la nouvelle vie, toute écriture, ce qui est, euh, est relatif à notre comportement, à notre interaction l'un avec l'autre, toute écriture, est ce, qui est, ce qui est relatif à l'amour entre le mari et la femme, et la soumission de la femme à son mari, toute écriture, alors ce qui est relative à la sainteté de vie, toute écriture, ce qui est relative à notre soumission, à, l'évangélisation et tout ce qu'on fait, toute écriture, ce qui nous appelle à la vigilance dans le Seigneur, toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire, dans la justice. verset 17. Afin que l'homme de Dieu, la femme de Dieu, soit accompli. Le Seigneur, le Seigneur va perfectionner tout ce qui vous concerne. Votre vie, votre ministère, votre relation, votre famille, votre ministère. Le Seigneur va tout perfectionner au nom de Jésus-Christ sur la base de la parole qui nous a été donné et qui est, et qui est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que vous, hommes de Dieu, femmes de Dieu, que vous soyez accomplis et propres à toute bonne œuvre. L'œuvre de votre main sera bonne, ce sera profitable, ce sera utile et progressive au nom de Jésus-Christ. Voyons Jérémie Jérémie, Jérémie, chapitre 6, 16. Jérémie 6, 16. Jérémie 6, 16. Ainsi parle l'Éternel, parlez-vous sur les chemins, regardez et demandez quels sont les anciens sentiers. Les anciens sentiers, quelle est la bonne voie Marchez-y et vous trouverez le repos de vos âmes. Il y aura la paix dans votre cœur la paix dans votre âme, comme vous découvrez la bonne voie, le, le chemin étroit, juste du Seigneur, et vous y marchez, et toute votre vie, au nom de Jésus-Christ. Jérémie chapitre 7, Jérémie 7, verset 23. Mais voici l'ordre que je leur ai donné. Écoutez ma voix et je serai votre Dieu, et vous serez mon peuple. Marchez dans toutes les voies que je vous prescris. Marchez dans toutes les voies que je vous prescris dans votre famille, dans votre relation, dans votre lieu de travail, partout où vous vous trouvez. Alors cherchez les voies que Dieu a prescrites afin que vous soyez heureux alors tu iras bien pour vous au nom de Jésus, numéro 3 ici. C'est sa compagnie en marchant comme des saints. Alors nous marchons avec le Seigneur, nous marchons comme des saints de Dieu. On ne marche pas comme des pécheurs, on ne marche pas comme des païens. Quand nous marchons dans la voie du Seigneur, alors nous aurons sa compagnie avec nous. Notre vie durant au nom de Jésus-Christ. Éphésiens chapitre 5, verset 1. Éphésiens 5, verset 1. Devenez donc les imitateurs de Dieu. Devenez donc les imitateurs de Dieu, pas imitateurs de Satan, pas imitateurs d'occultisme, pas imitateurs d'ennemis de Dieu, pas imitateurs des faux prophètes, pas imitateurs hum, de la vie dégénérée, euh, souillée, et devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés. Et le verset 2 dit, « Et marchez dans la charité à l'exemple de Christ qui nous a aimés. » Et marchez dans la charité et non dans la haine, et non dans l'animosité, et non dans la rancune, et non dans la méchanceté, et non dans l'iniquité, et marchez de façon transparente à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Et quand nous marchons avec lui de cette manière, nous aurons sa compagnie au nom de Jésus-Christ. Voyons Daniel chapitre 3. Daniel chapitre 3, verset 24. Alors le roi Nebuchadnezzar fut effrayé et se leva précipitamment. Il prit la parole et dit à ses conseillers, « N'avons-nous pas jeté au milieu du feu trois hommes liés ?» Ils répondirent au roi, « Certainement au roi. » Verset 25. Il reprit et dit, « Eh bien, je vois quatre hommes sans lien qui marchent au milieu du feu. » y a-t-il un feu Vous y marcherez, vous ne serez pas détruits. Y a-t-il une affection, une maladie, une attaque des ennemis ou bien, ou bien des grands ennemis de, ou bien des grands ennemis ou bien des gens de Nebuchadnezzar, vous allez y traverser. Si je marche dans la, quand je marche dans la vallée de l'ordre de la mort, je ne craindrai aucun mal, car tu es avec moi. Il sera avec vous. Sa houlette et, son bâton me rassurent. Il dresse une table devant moi en présence de mes, ennemis. Alors il induit ma tête et ma coupe et ma coupe déborde. Oui, oui, oui, le bonheur et la grâce ma, vous accompagneront tous les jours de votre vie. Jusqu'à ce que vous le voyez face à face au nom de Jésus-Christ. Shadrach, Meshach et Abednego on dit feu, tempête, problème, affliction. Nous allons continuer de marcher, marcher dans la justice, dans la piété. Et Nebuchadnezzar, s'était à, hériter l'amour de Dieu, le sourire de Dieu est plus grand que la colère de tout Nebuchadnezzar et l'amour de Dieu, la faveur de Dieu dans votre vie va, vont effacer toute leur colère au nom de Jésus-Christ et, il dit que je vois quatre hommes. Et, alors, et que je, je, vois et je vois quatre, je, vois quatre, trois hommes et qui n'ont pas de mal. Je vois quatre hommes sans lien qui marchent au milieu du feu et qui n'ont point de mal. Vous n'aurez pas de mal. Et la figure du quatrième ressemble à celle d'un fils des dieu. Euh, la, la compagnie de Christ, votre rédempteur avec vous, comme celui qui vous protège pendant que vous marchez comme saint avec lui dans tous les domaines et des vicissitudes de la vie au nom de Jésus. Et à la fin de cela, voyez le verset 30, euh, verset 30, 30, après cela, le roi fit prospérer Shadrach, Meshach et Abednego euh, le roi promu. Maintenant, Sadra Messac ne sont plus là. À qui aura la promotion aujourd'hui Mentionnez votre nom ici. Après, le roi fut prospéré. Mentionnez votre nom. Shadrach, Messac et Abednego. Dans la province de Babylone, la promotion viendra. La promotion doit venir. La promotion est venue au nom de Jésus-Christ. Pourquoi ne pas vous lever maintenant et décider comme le Seigneur nous appelle à une marche plus élevée, à une marche plus glorieuse. Enoch a marché avec Dieu et Dieu l'a enlevé afin qu'il ne, afin ne vive pas la mort, afin qu'il ne voit pas tout ce qui apportera la dévastation, ce qui n'amènera pas les messagers de la mort dans votre vie, comme le Seigneur l'a fait pour Enoch, il, il vous le fera au nom de Jésus. Dieu appelé Abraham, lui disant, marche devant ma face et sois intègre. Alors, voyez tous les domaines d'imperfection de votre vie et parlez au Seigneur. Seigneur, je sais que tu m'as appelé à une marche intègre, à une marche progressive, à une marche sainte, à une marche juste, qu'il l'effectue dans votre vie. Vous avez plus de grâce, demandez-lui. Vous avez besoin de la foi, demandez-lui. Vous avez besoin de la puissance, demandez-lui. Vous avez besoin d'épines dorsales. Il faut une tenue ferme. Demandez au Seigneur qu'il vous garde et que vous teniez et eh, bon et que vous marchiez devant le Seigneur de façon parfaite jusqu'à ce qu'il vienne et à l'enlèvement. La trompette sonnera parce que vous marchez comme Enoch, vous marchez comme Abraham, vous marchez comme les anciens d'autrefois la puissance de Dieu va vous vivifier et puis vous irez, lorsque les saints rentrent au ciel, vous serez là au nom de Jésus-Christ. Ouvrez la bouche et parlez au Seigneur en prière qui apporte la